Ya, ah. Intocable como Elliot Ness Perdí mil oportunidades pero no esta vez No creo en las casualidades, nunca busqué fame Y ahora puedo comprarme lo que de chico soñé la beta no es tenerlo, es como conseguirlo. Puedes sonar igual, pero no es lo mismo. Puedes vender tu orgullo, cagarte en tus principios, pero eso no es talento, solamente es tu precio. Yo me la saco y bingo, no pierden de vista mis manos, pero en está el truco. Les doy lo mismo en otras perspectivas tan distinto, enfureciendo a sus padres por cómo los educo. Sin support yo nací en el punto. Tracé mi círculo, estoy en el centro. Dedico barras a lo que hago pa' que se haga eterno. Estoy manteniéndome al margen aunque me veas dentro. Hey, yo, ah. Juro parto todo porque ya fue. Tengo el disco pronto, sírvame un café. Si no cuidas la planta, no la ve crecer. Si es peligroso, hermano, aléjense. Curtiendo en Troya, Misfit, Visera Nike, Defeat. Aquello 15, Millennial Sincere mi oreja como Vincent, ok, listen. <laughs> Clase media like Beastie Sonó la alarma pero no pudiste irte Viste lado luces y empezaste a desvestirte No pudiste divertirte No me busques en el after No me busques en el after <laughs> Es gracioso como te introduje al baile otra cosa. Mi palo me corrige un poser. Ah, yeah, yeah, yeah. Ahora sí. Mi hermanito el Shady. Oh. Yeah. Punta de rieles, ferry, tijas. Margen de la ciudad se rebaraja de botija Hago que quiebre el cuello mija Lo pongo a girar sin ruleman y remanija Refugiado en la música Intentando evitar esa química tan hipnótica Evitando el diálogo Si algo es mío dámelo uh. No merecerlo solo pone incómodo yo Ilumina tu cara el fósforo será las 4 am Despidiendo como siempre otra jornada Tengo que mantenerlo arriba Eso motiva nuestro amor viva, eso motiva. Hay que proteger el búnker por nuestro porvenir. Sé cómo exigir que las manos se junten si no quieren morir. Disparen a lo que apunten. Ah. algunas barras para que insulten. Thank you.